ちょっと人権担当理事のあのちょっとあの綾つの理事会長さんからあのちょっとまあその工事関係のことは別としてあのその流れの中でちょっとあのその差別的な発言があったという申し出が出てますのでちょっと同席していただいてその部分についてちょっと工事のことは分かりませんのでその部分についてはちょっと同席させていただくということで会長 であの有吉さんとか、まあ、いろいろ地域工事があると思うんですけどもこれから、まあ、有吉さんの地域内で出る工事についてうちはちょっと入札を、まあ、辞退させていただきたいんですわということをお伝えに行かれたということですよねそういうことですよね